pastor Roger Kuhn. Wykład ósmy. Category number one. Pierwszy punkt. Ellen White's writings were given Mówi, Ellen, pisma Ellen White zostały podane to direct attention to the Bible. po to, ażeby prowadzić ludzi do Biblii. And then he makes three points under that. A później e, pod tym jeszcze dodaje trzy myśli. Under to direct attention to the Bible. E, pod tym e, punktem prowadzić ludzi do Biblii. He says, mówi. First, po pierwsze. Her writings exalt the Bible. Jej pisma wywyższają Biblię. Secondly, dalej. They attract minds to the Bible uatrakcyjniają Biblię, także prowadzą do Biblii. I po trzecie, Wskazuje, wskazują na prawdy biblijne, które zostały zaniedbane. Więc te prawdy są w Biblii, ale ludzie o nich zapomnieli. So let me repeat those three points again. Pozwólcie, że jeszcze raz przedstawię te trzy punkty. Under the main heading, pod tym głównym punktem to direct attention to the Bible. mówiącym o tym, że jej pisma prowadzą do Biblii. Number one, A więc e, ten pierwszy będzie, they czy exalt, punkt A. They exalt the Bible. E, wywyższają Biblię. Number two, punkt B będzie. They attract minds to the Bible. Mm. Uatrakcyjniają Biblię. And third, they call attention to Bible truths that have been neglected. Ukazują prawdy biblijne, które zostały zaniedbane. And all of that under directing attention to the Bible. E, to wszystko jest pod tym pierwszym punktem mówiącym o prowadzeniu do Biblii. Then in his second category, Dalej drugi punkt wymienia he says, i mówi, Mrs. White's writings że pisma Ellen White aid us pomagają nam in understanding the Bible. zrozumieć Biblię. And he makes three points under this heading. I znów tutaj będą trzy podpunkty. To aid in understanding the Bible. A e, punkt A. All right, first yeah. to impress truths already received. <clears throat> Podkreślają prawdy już wyżywane. Co przez to rozumiemy? The truth is there in the Bible. O, prawdy są w Biblii różne. But it hasn't been made impressive to us. Ale nie zawsze one robią na nas wrażenie. And she makes it impressive. A ona chce, żeby ludzie rzeczywiście byli poruszeni nimi. There are no doctrines in Mrs. White's writings that aren't in scripture. E, w pismach Ellen White nie ma nauk, których nie byłoby w Biblii. Ona nie przedstawia jakichś nowych doktryn. Wyjaśnia tylko te nauki, które są w Biblii. Ale podaje nowe informacje. Sporo ich. Of a factual nature. E, o dużej wartości. She gives us details that aren't in the Bible. Podaje nawet pewne szczegóły, których nie ma w Biblii. She interprets symbols of the Bible. Interpretuje symbole biblijne. She points out relationships between two texts that you or I might not think were related. Wskazuje, jak jeden tekst biblijny odnosi się do drugiego, a my byśmy nigdy na to nie zwrócili uwagi, w jaki sposób one są ze sobą związane. No new doctrines. Ale nie są to nowe nauki. Tylko podaje wiele informacji na temat tych zasad wiary. E, ja to jeszcze wam wyjaśnię za chwilę. Then the second point he makes under the category number two. Później, gdy chodzi o ten drugi punkt, podaje podpunkt B. Ellen White's writings awaken minds to the Bible. Mówi, że na Ellen White in terms of what the Bible teaches obudzają pobudzają umysł do myślenia o Biblii. And she simplifies truths that are found in the Bible. I upraszczają prawdy, które znajdują się w Biblii. So the three points under the second heading tak więc e, gdy chodzi o ten drugi punkt, one, punktem A będzie She impresses the truths that are already in the Bible, makes them impressive. Mm, wskazuje albo podkreśla prawdy, które już e, są znane z Biblii. She awakens our mind to the understanding and the importance of those things. Dalej e, podkreśla ważność tych prawd. And she simplifies Bible truth. I podaje je w prostszy sposób. In his third and final category, e, dalej, gdy chodzi o trzeci punkt, Jemison says, Jemison powiada, She then helps in applying Bible principles in our lives. Pomaga zastosować zasady biblijne w naszym codziennym życiu. I tutaj znów podaje dwa podpunkty. First, po pierwsze. She brings A, out principles and helps to apply them. E, przedstawia zasady i później, e, to znaczy, She brings out jest, to, jest to ten punkt trzeci. Mianowicie przedstawia zasady i pomaga, jak je, wskazuje, jak je zastosować w życiu. And secondly, she instructs in detail. E, she gives detail podaje mm, szczegółowe informacje. All right, let me illustrate this. Może ja tę sprawę zilustruję. A day or two ago, dwa lub trzy dni temu, we talked about the resurrection of Jesus. Mówiliśmy o zmartwychwstaniu Jezusa. On a day that the Bible calls Easter Sunday. W dniu, którym Biblia nazywa dniem zmartwychwstania, była to niedziela. Now we don't believe in Easter as a festival. My nie obchodzimy Wielkanocy jako święta. But we do use the word Easter to identify a particular Sunday. Ale gdy myślimy o szczególnym dniu zmartwychwstania, używamy tego określenia Wielkanoc. And Luke did just that in the book of Acts. E, tym określeniem posłużył się Łukasz e, w Księdze Dziejów Apostolskich. A więc e, dzień Wielkanocy. The big event was the resurrection of Christ. Nastąpiło coś wielkiego. Jezus Chrystus zmartwychwstał. But there was a second event, Ale jeszcze inne wydarzenie miało miejsce, concerning which the Bible doesn't give us very much information. Biblia niewiele o nim mówi. Actually, there are only four verses in the New Testament. Właściwie w całym Nowym Testamencie są tylko cztery wersety mówiące o tym. Three verses in Matthew 27. Trzy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdziale. Verses 51 to 53. Wiersze od 51 do 53. And one verse in Ephesians 4. I jeden werset, e, który znajduje się w liście do Efezjan, czwartym rozdziale. Verse 8. Wiersz ósmy. A total of four verses. A więc razem tylko cztery wiersze. Three in Matthew. Trzy w Ewangelii Mateusza. One in Ephesians. I jeden w liście do Efezjan. And we learn a dowiadujemy się z tych czterech wersetów, że w czasie zmartwychwstania Jezusa było jeszcze jedno zmartwychwstanie. And between those four verses, I między tymi czterema wersetami we are given eight facts of information. E, jest um, osiem faktów. The Bible gives eight facts of identification and information. Biblia podaje osiem faktów. Ellen White gives ten additional facts of information. A Ellen White dodaje do tego jeszcze dziesięć mm, informacji. And what she tells us is little short of incredible. E, a to, co ona mówi, jest wprost niewiarygodne. I am going to give you first Chciałbym wam najpierw podać the eight facts from Scripture. tych osiem faktów z Pisma Świętego. Number one. Pierwszy. There was a big earthquake in Jerusalem on the Friday afternoon at the time Jesus died. W piątek po południu było wielkie trzęsienie ziemi, kiedy Jezus umarł. Fact number two. Drugi fakt. This earthquake opened many graves. Podczas tego trzęsienia ziemi otwarło się wiele grobów. Fact number three. Trzeci fakt. In connection with this, e, związany z tym, many individuals were raised to life. Wielu ludzi powstało do życia. Their resurrection was after Christ's resurrection ich zmartwychwstanie nastąpiło po zmartwychwstaniu Jezusa. So maybe we ought to stop here and kind of sum up. Może tu się zatrzymamy i zechcemy to podsumować jeszcze. There was an earthquake Friday. A więc piątek było trzęsienie in Jerusalem. w Jerozolimie. It opened a number of graves. Otworzyły się groby, But nothing else happened on Friday. ale w piątek nic więcej nie miało miejsca. Then sometime on Sunday, a później dopiero gdzieś w niedzielę w jakimś czasie, prawdopodobnie w niedzielę rano, another resurrection took place, następne zmartwychwstanie miało miejsce, in which these people came out of the grave, o, gdzie jest powiedziane, że ci ludzie wyszli z grobów. After Christ came out of his grave. E, po wyjściu Jezusa z jego grobu. Okay, point number five. Przejdźmy do następnego piątego punktu już. The Bible identifies the people who were raised. Biblia identyfikuje tych ludzi, którzy powstali. By the term saint. I mówi, że to byli święci. Now you must know that the Bible definition of the word saint o, Musicie to pamiętać, że biblijna definicja świętego and Mrs. White, or, uh, uh, the Bible definition and the Roman Catholic Church definition Otóż ta definicja biblijna i definicja Kościoła rzymskokatolickiego are not the same. E, one nie są takie same. In the Church of Rome, mm, gdy chodzi o Kościół rzymski, to be a saint, to mm, żeby być świętym, you have to be dead for 100 years. E, mówi się w tym kościele, że e, taka osoba musi umrzeć, to znaczy musi minąć okres 100 lat od jej śmierci. And you have to perform two miracles. I dana osoba musiała dokonać przynajmniej dwóch cudów. That's their definition of a saint. Wtedy może być świętą. That's not the New Testament definition. Ale takiej definicji świętego nie znajdujemy w Nowym Testamencie. When Paul wrote to the saints of Rome, gdy Paweł pisał do świętych w Rzymie, he was not writing to people who had been dead for a hundred years. To nie pisał do ludzi, którzy 100 lat już y, zmarli temu. I z których każdy dokonał y, przynajmniej dwa cuda. In the Bible, w Biblii the word saint słowo święty simply means an ordinary Christian church member. Po prostu oznacza zwykłego mm, wierzącego chrześcijanina. Okay, Matthew says these people were saints. A więc Mateusz mówi, że ci ludzie to byli święci. Point number six. Punkt szósty. They went directly into the city of Jerusalem after they were raised. Po zmartwychwstaniu weszli mm, do Jerozolimy. Point number seven. Punkt siódmy. They appeared to many people in the city of Jerusalem. Poja pokazali się wielu ludziom w mieście w Jerozolimie. And point number eight. I punkt ósmy. Which we get from Ephesians 4 verse 8. A ta informacja pochodzi z listu do Efezjan 4:8. They ascended to heaven with Christ. Wstąpili do nieba z Chrystusem. 40 days after he was raised and they were raised. Było to 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa i ich zmartwychwstaniu. And those eight facts are all the information you can get out of the Bible. E, tych osiem informacji mamy z Biblii. Mrs. White gives ten more facts. Ellen White dodaje jeszcze dziesięć kolejnych. Not a one of them disagrees with any of the eight Bible facts. Żadna z nich nie jest w kolizji z tymi ośmioma biblijnymi faktami. But they do go beyond the Bible. Ale tych dziesięć wychodzi dalej niżeli mówi o nich Biblia. Podam więc tych dziesięć dalszych faktów. Number one, Pierwszy. She tells us about their witness. Ona mówi o ich świadectwie przez nich wydanych. During their wydanym. natural lifetime, e, podczas ich naturalnego życia. All of these people were co-laborers with Jesus. Ci wszyscy ludzie współpracowali z Jezusem. Now that didn't mean they only lived in the time Jesus lived. To nie znaczy, że oni żyli w czasach Jezusa. But the Bible says Enoch walked with God. Bo na przykład Biblia mówi, że Enoch chodził z Bogiem. So these were people who were workers for Jesus. Więc to byli ci ludzie, którzy pracowali dla Jezusa. Fact number two. Drugi fakt podaje. She talks about the extent of their dedication. I mówi o ich poświęceniu. She said, all of these people mówi, wszyscy ci ludzie were martyrs. E, byli męczennikami. Each one of them had died for his or her faith. Każdy z nich zmarł za wiarę, czy to był on, czy ona. They paid a heavy price for their Christianity. Zapłacili wielką cenę za swe chrześcijaństwo. Fact number three. Punkt numer trzeci. Every, every period of history was represented by this group. Każdy okres w historii e, był reprezentowany przez tę grupę. Now as you look at the Old Testament, jeśli więc patrzymy na Stary Testament, who was the first martyr? To kto był pierwszym męczennikiem? Abel. Abel, very good. Bardzo dobrze, Abel. All right, now looking at the New Testament, a jeśli patrzymy na Nowy Testament, Who was the last martyr of record before Calvary? E, kto był ostatnim męczennikiem przed Golgotą? John the Baptist. John the Baptist. Tak, Jan Chrzciciel. Now please notice. E, zauważcie więc. Mrs. White did not say. Że Ellen White nie powiedziała. That Abel and John the Baptist were in this group że Abel i Jan Chrzciciel znajdują się w tej grupie. All she says is this. Co ona powiedziała? Every age powiedziała, że każdy okres from Abel począwszy od Abla to John the Baptist, do Jana Chrzciciela every age was represented by somebody. Każdy wiek był reprezentowany przez kogoś. Now I personally think ja osobiście myślę, that Abel was in the group że Abel był w tej grupie. I also think that John the Baptist was in the group. I myślę, że w tej grupie zmartwychwstanych był i Jan Chrzciciel. Because I, but I can't prove it. Ale ja tego nie mogę dowieść. And I don't publicly preach it. I ja tego oficjalnie nie głoszę. The most we can say from Mrs. White co możemy wywnioskować e, z wypowiedzi Ellen White? Is that their era was represented. Their age was represented. Every age, from Abel to John. <clears throat> Możemy wywnioskować, i to możemy wyciągnąć z tej wypowiedzi, że każdy okres w historii ludzkości był reprezentowany przez jakąś osobę. Fact number four. A teraz punkt e, czwarty, fakt czwarty, który ona podaje. She tells us something about the bodily size of some of those people. Mówi o wymiarach, e, o wzroście tych ludzi. She said, those who came from the days of, Abra uh, of Noah and Abraham, Mówi, że ci, którzy mm, pochodzą z czasów Noego i Abrahama, were much taller than those who came from later periods. Ci byli znacznie wyżsi od tych, którzy pochodzili z późniejszych czasów. Now Mrs. White said, siostra White powiedziała, Adam was more than twice the height of men now living że Adam był przynajmniej dwa razy większy od ludzi y, obecnie żyjących. If Abel was in the group, jeśli by Abel był w tej grupie, he was probably the same size as Adam. to prawdopodobnie byłby tak wielki jak Adam. And so here we, we would have a man more than two meters tall. Więc byłby to człowiek no, no, more than e, four meters tall. chyba ponad 4 metry wysoki. Walking around Jerusalem. Pomyślmy o tym człowieku, który wszedł do Jerozolimy. The ones from the days of Noah and Abraham were much taller than those from later periods. Ludzie z, z czasów Noego i Abrahama byli o wiele więksi niżeli z późniejszych czasów. Fact number five. I punkt piąty. She talks about the nature of their new life. Ona pisze o naturze ich nowego życia. How many people did Jesus resurrect before Calvary? Ilu Jezus ludzi wskrzesił przed swoją śmiercią na Golgocie? Three. Three. Very good. Dobrze, trzech. A boy, chłopca, son of the widow of Nain, e, syna wdowy z Nain, a girl, dalej dziewczynkę, daughter of Jairus, ruler of the synagogue, to była córka Jaira, zarządcy synagogi, and a man, i pewnego mężczyznę Lazarus. Łazarza. All three of those people Wszyscy ci e, ta trójka cała were raised to mortality. Oni powstali do życia w śmiertelnym ciele. All three died again. I zmarli później. And presumably are in the grave today. Prawdopodobnie do dzisiejszego dnia są w grobie. But by contrast, ale w przeciwieństwie do tego, Mrs. White says, Ellen White mówi, that this group of people że ta grupa ludzi were raised to immortality, raised to immortality, they are immortal now. Że ta grupa ludzi powstała e, nieśmiertelna. And even though this happened 1900 years ago, i mimo że miało to miejsce 1900 lat temu, this group of people are alive today. Ta grupa żyje do dnia dzisiejszego. Fact number six. I e, Punkt szósty. Mrs. White says flatly. Ellen White znów powiada. These people were raised by Christ. Że ci ludzie zostali wskrzeszeni przez Chrystusa. You might infer it from the Gospel of Matthew. Możemy wnioskować e, z Ewangelii Mateusza. He may imply it. E, tak e, by wynikało z niej. I think he does. E, Imply it. I można my taki wniosek wyciągnąć. But he doesn't flatly say Jesus did the resurrection. E, że to Jezus ich zbudził, ale bezpośrednio nie podaje tej informacji e, Mateusz. Mrs. White does say that Jesus did the resurrecting. A Ellen White mówi, że to rzeczywiście Jezus ich zmartwychwzbudził. Fact number seven. E, punkt siódmy. They had a new work to do now. E, mówi, że oni mają nowe zadanie do wykonania teraz. They were to go into Jerusalem. Oni weszli do Jerozolimy. They were to witness to the resurrection of Jesus. Mieli oni świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa. They were to counteract the lying testimony of the priests and the bribed Roman soldiers. Mieli e, być reakcją na fałszywe świadectwa wydane przez kapłanów i żołnierzy, których oni przekupili. Fact number eight. A punkt ósmy. They had a message. Mówi, że oni mieli te specjalne poselstwo. Ellen White tells us what that message was. Ellen White mówi jakie. The sacrifice for man is now complete. Mianowicie mieli głosić, że ofiara Jezusa została złożona i nie potrzeba więcej ofiar. Jesus is now risen from the dead. Mówili, że Jezus stał, powstał z martwych. And the proof of it a dowodem na to is that we are risen with him. Miało być to, iż oni stali również. Number nine. Punkt dziewiąty. Mrs. White says, White mówi, this group was a fulfillment of a prophecy of Isaiah. Że Zmartwychwstanie tych ludzi było wypełnieniem proroctwa e, z księgi Izajasza. She said they fulfilled Ona mówi, że oni byli spełnieniem a prediction przepowiedni in Isaiah 26:19. Z Izajasza 26 rozdziału wiersza 19. I would never have made that connection without Mrs. White's help. Ja bez pomocy Ellen White nigdy bym na to nie wpadł. She said they had prophetic significance. Ona powiedziała, że ci ludzie e, spełnili prorocze e, zadanie. And the last point number 10. A ostatni punkt dziesiąty. This group had not only prophetic significance. Mówi, że ta grupa nie tylko miała znaczenie prorocze. They had also symbolic significance. Ale mówię również, że um, byli oni swego rodzaju symbolem. 40 days after Easter, 40 dni po zmartwychwstaniu, every year, co roku, the farmers brought their first fruits to the temple in a ceremony. E, gospodarze przynosili e, owoce podczas uroczystości. This was at the command of Jehovah. Było to zresztą na polecenie Jehowy. They did it every year. Robili więc to co roku. The first fruits from the first harvest. Przynosili pierwsze owoce pierwszego żniwa. Symbolically given to God. Symbolicznie dane Bogu. It was 40 days after what? After the Passover. E, przepraszam, 40 dni po święcie Paschy przynosili owoce on that day, tego dnia, Jesus went to heaven, Jezus poszedł do nieba and presented this group of people i przedstawił tę grupę ludzi to his father swemu ojcu as the first fruits of his ministry. jako pierwsze owoce swojej działalności. So they had symbolic significance a więc byli oni grupą symboliczną również. As well as prophetic significance. Tak samo jak też byli wypełnieniem proroctwa. None of these ten additional facts Żaden z tych dziesięciu dodatkowych faktów contradicts the eight Bible facts. nie sprzeciwia się ośmiu faktom biblijnym. There is no disagreement between the two lists. Nie ma sprzeciwu między tymi E, dwoma listami. But Mrs. White goes beyond the Bible. Ale Ellen White wychodzi dalej niżeli Biblia. In giving us new additional information. Przez podanie nam dodatkowych jeszcze informacji. Now, as you know, theology is divided into many branches. Jak wiecie, teologia dzieli się na wiele e, działów. Hermeneutics is that branch. Hermeneutyka to jest jeden z nich that tries to determine what does the prophet mean by what the prophet says. A stara się ona odpowiedzieć na pytanie, co rzeczywiście chciał prorok powiedzieć, pisząc e, dane myśli. We might call it the science and the art of deriving meaning. Możemy to nazwać sztuką albo nauką wyciągania właściwego znaczenia. When Paul wrote his second letter to Timothy, gdy Paweł pisał, pisał drugi list do Tymoteusza, and that may have been the last letter he ever wrote, a to może być, e, że jest to ostatni list, który on napisał. He gave a lot of counsel to this beginning pastor. On dał wiele rad temu początkującemu pastorowi. And when I began my ministry, I especially appreciated 1 and 2 Timothy. Ja, gdy rozpocząłem, rozpoczynałem swoją pracę mm, kaznodziejską, to szczególnie sobie ceniłem właśnie pierwszy i drugi list do Tymoteusza. Timothy was an inexperienced pastor. Tymoteusz nie był doświadczonym pastorem. Paul gave him good counsel. Paweł dał mu dobrą radę. And in 2 Timothy 2:15 i w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 15, he urges upon Timothy the necessity on wkładzie na Tymoteusza obowiązek of rightly dividing the word of truth. Ażeby właściwie e, badał słowo prawdy. The word of truth can be rightly divided. Słowo prawdy może być e, dobrze, właściwie traktowane. It can also be wrongly divided ale można też wyciągnąć, wyciągać z niego niewłaściwe wnioski. And as a pastor myself, a ja sam jako pastor, many of the problems in my churches were because people wrongly divided the word of truth. Stwierdziłem, że ludzie mają wiele problemów, dlatego że e, niewłaściwie podchodzą do prawdy, do zrozumienia prawdy. Hermeneutics is like a coin. Hermeneutyka jest jak moneta. Every coin has two sides. A każda moneta ma dwie strony. Two sides but the same coin. Dwie strony, ale tylko jedna moneta. Hermeneutics is like a coin with two sides. A więc hermeneutyka to tak jak moneta z dwoma stronami. On one side it seeks to achieve balance. Po jednej stronie jest to e, zadanie hermeneutyki, ażeby e, uzyskać równowagę, szukanie równowagi. On the other side it seeks to avoid distortion. Po drugiej stronie hermeneutyka ma e, unikać mm, rozdźwięków. Balance is very important in theology. Równowaga jest bardzo ważna w teologii. If I had to describe Ellen White in one word, gdybym miał opisać Ellen White jednym słowem, it would be the word balance. To bym powiedział, użył słowa równowaga. It is both the tragedy and the irony. Jest tragedią i ironią jednocześnie. That many who follow Mrs. White, to, że wielu, którzy idą za Ellen White, are themselves not balanced. Sami nie są zrównoważeni. And while I was at the seminary at Maruszewicz, I gdy byłem w seminarium w Maruszewcu, w Jugosławii, I did some research. E, prowadziłem pewne też badania in the writings of Mrs. White. Mm, z pism Ellen White. She had a lot to say about balance and avoiding extremes. Ona dużo mówi na temat równowagi i unikania skrajności. And she uses a metaphor that Paul uses a lot. Ona posługuje się przenośnią, którą e, posługuje się też Paweł często. In at least six of his epistles, Paul talked about the Christian walking. Paweł chyba w sześciu miejscach mówi na temat chrześcijańskiego chodzenia. In describing the Christian life. Ma na myśli życie chrześcijańskie. Walk this way, walk that way. Mówi idźcie tą drogą, idźcie tą drogą. Sometimes he used the expression running instead of walking. A czasami używa określenia biegnijcie zamiast mówić idźcie. In either case the person does not walk or run merely for exercise. Ale w obu wypadkach nikt nie biega albo chodzi, tych określonych przypadkach po to tylko, żeby jakiś trening robić sobie. Normalnie, jeśli ktoś idzie lub biegnie, to po to, żeby osiągnąć jakiś cel swego przez, e, tej podróży. Maybe he got the idea from Jesus' Sermon on the Mount. Być może, że Paweł zaczerpnął tę ideę z kazania Jezusa na górze. Where Jesus talked about two roads gdzie Jezus mówi o dwóch drogach. Mówi o jednej drodze, która idzie w dół, jest to szeroka droga. Oj, tam jest y, dużo ruchu. a druga droga idzie w górę, prowadzi w górę. Jest to wąska droga. And uh, Mrs. White's very first vision. A pierwsze widzenie już Ellen White Mówi właśnie o drodze, o pielgrzymujących po drodze do nieba. Now every road has two ditches. E, przy każdej drodze są dwa rowy. One on the right, one on the left. Jeden po lewej, drugi po prawej. And Satan's goal is to get you off the road. Szatana celem jest zepchnięcie, sprowadzenie was z drogi. Because if you stay on the road, you may arrive at the destination. Bo jeśli będziecie na drodze, to możecie osiągnąć cel. Some may reach it more fast than others. We don't all travel at the same speed. Nie wszyscy podróżujemy, idziemy w tym samym tempie, But ale if, if Satan can get you off the road, ale jeśli szatan e, sprowadzi was z drogi, to na pewno nie dotrzecie do celu. Now some he can get into the right-hand ditch. O, niektórzy wpadają do rowów z prawej strony. He did in Jesus day. Jezus e, tak e, miał być zepchnięty na jedną stronę. There was a group called the Pharisees. W jego czasach była też grupa e, faryzeuszów. And basically they were good people. Na ogół byli to dobrzy ludzie. Their basic goal was purity. Ich celem była czystość. Ja bym chciał, żeby dzisiaj więcej ludzi pragnęło, takiej, pragnęło czystości. Nie było nic złego w celu, jaki sobie wystawili. Problem był tylko w tym, jak oni chcieli ten cel osiągnąć. I myśleli, że they could make i oni uważali, że sami staną się dobrzy, osiągną ten cel. By making rules, jeśli wprowadzą pewne reguły and then making themselves obey those rules. i później będą posłuszni tym prawom, regułom. And they multiplied rules, I dlatego też mnożyli te przepisy. They had so many of them, Mieli ich w końcu tak wiele, that by the time Jesus came, że gdy Jezus przyszedł, Mrs. White tells us in Desire of Ages, siostra White pisze o tym w książce Życie Jezusa, one man's lifetime was not enough to learn all the rules that had been made. Nie wystarczyłoby życia ludzkiego, ażeby nauczyć się tych wszystkich praw, które zostały spisane. And we have those kind of people in our church today. I dzisiaj tego rodzaju ludzi mamy również w zborach. Dwa tygodnie temu byłem w jednym ze zborów Jugosławii. I pewien człowiek postawił mi pytanie. That absolutely shocked me. <laughs> Zupełnie mnie ono zaszokowało. I had a similar question asked this weekend. Ale podobne pytania stawiano mi teraz e, w ciągu tego weekendu. In both cases, w obu wypadkach the person seemed to think E, te osoby myślały, że będą zbawione, jeśli będą wykonywać dobre uczynki. Jeden człowiek zapytał mnie, where in the Bible is a person called a Christian when they are not a Sabbath keeper? Gdzie w Biblii jest taki przypadek, żeby ktoś nazywał się chrześcijaninem, a nie święcił soboty? In other words, you're not a Christian if you don't keep the Sabbath. To mniej więcej miało znaczyć. Nie jesteś chrześcijaninem, jeśli nie święcisz soboty. And do you know what? I wiecie co? He said Ellen White is a false prophet. On powiedział, że Ellen White jest fałszywym prorokiem. Because she said that before 1844 I on powiedział, że Ellen White była fałszywym prorokiem, bo e, so, przed rokiem 1844 people could be saved who didn't keep the Sabbath. Mianowicie Ellen White pisała, że ci ludzie mogą być zbawieni, e, którzy przed 1844 rokiem nie święcili jeszcze soboty. And he challenged me. I on mi postawił pytanie. Show me one place in the New Testament. Mówi, proszę mi odszukać chociaż jedno miejsce w Nowym Testamencie, gdzie by było powiedziane, że ktoś e, nie święcąc soboty może być nazwany chrześcijaninem. I said I will do twice as much as you ask. I will give you two places. On mówi, to ja ci dam dwa razy, ja powiedziałem, dam ci dwa razy więcej odpowiedzi, niżeli ty oczekujesz, więc ci podam dwa miejsca. The first is in John chapter 10. A więc pierwsze miejsce to z Ewangelii Jana, rozdział 10. Jesus is talking. Jezus mówi. And he says. Y w tym rozdziale I have many sheep. Ja mam wiele owiec. Some of them are in the fold right now. E, niektóre są już w owczarni. But he said I have some other ones. Ale mówi mam też inną e, inne owce. That haven't come in yet. Które jeszcze nie przyszły. But before the end they will. Ale przed końcem one przyjdą. And Jesus calls these people who don't keep the Sabbath a Jezus nazywa te owce, które nie święcą soboty, my other sheep. Moimi innymi owcami, drugimi owcami. Then I said 60 years later. Więc ja powiedziałem 60 lat później. Jesus came back to this earth. Jezus powrócił na tę ziemię. Talked to John on the island of Patmos. I przemawiał do Jana na wyspie Patmos. And in Revelation 18, 1 4. I w 18 rozdziale od wiersza pierwszego do czwartego he says concerning spiritual Babylon e, powiedział o duchowym Babilonie. Come out of her my people. Wyjdź z niego ludu mój. In John 10 he calls them my other sheep. E, w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana Jezus nazywa je moimi drugimi owcami. In Revelation 18 he calls them my people. A w objawieniu 18 rozdziale on nazywa ich moim ludem. A my czasami zwiemy ich outsiderami. And we have some legalistic Pharisees in our churches today. I my dzisiaj mamy takich legalistycznych faryzeuszów w naszych zborach dzisiaj. And when you men go out into the ministry, I jeśli pójdziecie do pracy jako kaznodzieje, you're going to discover them. Spotkacie takich ludzi. And you're have to deal with them. I będziecie musieli coś z nimi zrobić. And you're have to help them if you can. Jeśli potraficie, powinniście im jakoś pomóc. But we have our Pharisees today. Ale dzisiaj my mamy swoich faryzeuszów. And they are not on the road. I oni nie są na drodze. right Oni są w rowie po prawej stronie drogi. Jesus had them, we have them. Jezus miał takich i my mamy takich. Now there are some people who would never get in that ditch. No, są ludzie, którzy nigdy w ten rów nie wpadną. Who get in the other ditch. Ale mogą wpaść w inny rów. They had them in Jesus day. E, tacy byli w czasach Jezusa. We have them today. I takich mamy dzisiaj. In Jesus day they were called Sadducees. W czasach Jezusa oni się nazywali Saduceuszami. Now the Pharisees were the conservatives. Faryzeusze byli konserwatystami. The Sadducees were the liberals. Sadyceusze byli liberałami. They didn't believe in angels. Oni nie wierzyli w aniołów. They didn't believe in the Holy Spirit. Nie wierzyli w ducha proroctwa, w dar proroctwa. They believed in doing anything that was necessary to maintain their standing. Oni uważali, że trzeba wszystko robić, ażeby utrzymać się E, zachować stan posiadania. They interpreted the scriptures very loosely. E, Pismo Święte traktowali bardzo tak e, ogólnikowo, dowolnie. We've got them in the church today. I takich mamy dzisiaj w, zborze, w zborach. I was holding a meeting sometime ago oh, <coughs> for pastors. Kiedyś jako pastor miałem pewne spotkanie. There were about 60 pastors there gdzie było około 60 pastorów. And 10 or 12 of them a 10 czy 12 z nich do not believe nie wierzyło in the historicity, the literalness of Genesis chapters 1 to 11. E, w e, historyczność mm, księgi mm, e, Genezis, pierwszej księgi Mojżeszowej, w rozdziały od pierwszego do dziewiątego. They the first 11 chapters of Genesis Oni wierzyli, że pierwsze dziewięć rozdziałów pierwszej Mojżeszowej are like a poem, to coś w rodzaju poematu. Beautiful language to teach a truth. Ładny język do nauczania prawdy. Or they believe it is a myth or a legend. Albo uważali, że jest to rodzaj mitu, jakiejś legendy. Again, a nice story to teach a truth. A więc e, ładna historyjka, na której można uczyć prawdy. Ale nie wierzyli, że jest to rzeczywista historia tam opisana. Now I am not surprised to find that in many Sunday keeping churches. Ja nie dziwię się, gdy spotykam się z takim pojęciem w wielu kościołach um, święcących niedzielę. I am very to find it in the Ale byłem bardzo zaszokowany, gdy tacy znaleźli się w kościele adwentystów. I don't want to suggest that it is a widespread problem. Nie chciałbym sugerować, że jest to bardzo szeroki y, mm, problem. But it is a problem. Ale jest to problem. These people don't believe Ellen White was a prophet. Ci ludzie nie wierzą, że Ellen White była prorokiem. They're Adventist pastors. No a są pastorami adwentystycznymi. Ordained men. I to ordynowanymi a więc udało się szatanowi zepchnąć ich do tego rowu po lewej stronie. And they have no more hope of reaching the destination than the Pharisees on the right ditch. I oni nie mają większej szansy dotarcia do celu, jak ci, którzy zeszli do tego rowu po prawej stronie. And Mrs. White had to deal with that in her day. I siostra White miała do czynienia również z tymi dwoma grupami. Y, z dwoma grupami ludzi w swoim czasie. She pled with her church. Ona błagała zbór. Stay in the middle of the road. Stójcie na środku drogi. If it's a narrow road, jeśli jest to wąska droga, the middle of the road is the farthest you can get from either ditch. To jest to, to najdalsze miejsce od jednego i jak też i od drugiego rowu. And she pled with our people to avoid extremes. I błagała y, nasz lud, ażeby unikali skrajności. Hermeneutics seeks to give us some tools to solve our problems. Hermeneutyka właściwie daje nam pewne narzędzia, którymi możemy się posłużyć, ażeby uniknąć tych skrajności.